дождя, потому что шел дождь. И спасибо всем за просмотр, Спасибо за комментарии, которые вы оставите. Подпишитесь, пожалуйста, на мой